Right, a danas ćemo probati ovakvu tehniku. Uradit ćemo je na dve varijante. Prva varijanta je ova. Aj, pravite. Postojite, desna noga vam je napred. Podižete bokem gore. Uklizavate tako da vam petak krene napred a prsti u polje i odavde sečete odavde pa na ovu stranu i u ovoj poziciji vratite kuk horizontalno. Znači još jedan e. ako iskoračite pravo ovako, kada sečete, vaše koleno vam neće dati da se vrati. Zbog toga sam rekao da kada podignete ok i kada uđete, da uđete petom naprijed, a da prsti gledaju u polje. Sečete ovamo i vratite puk ovamo. Peta ostaje podignuta gore, a koleno ide dole, ovako, kao da hoću da klenu. Koleno nije pravo, jer ako podignem petu i ostavim pravo koleno, izbacit će me iz ravnoteže. Znači, sečete do pojasa i onda vratite gore. Ne pravite krivu liniju ovako. Nije na ovoj visini, nego je od ozgo dole pa ovako. Od ozgo je dole, dok vaš ne praktično horizontalno i onda vratite. Kada praktično mi on, ni ja nemamo nikakav oklop i onda ja mogu da uradim ovo, u momentu kad on digne, ovo i ovo, razumete, to? On digne. Međutim, hvala sedi, ako on ima oklop, onda a, tako nema dovoljno snage. Zbog toga mi je treba ovakva pozicija. Odavde vratite nogu gore i onda korak sečete i vratite. Znači još jednom probat ćete ovako. Gore. Znači ako e, bi bilo, pošto ovaj zamah ima mnogo veću snagu, onda bi verovato ja trčao ovako po, po nekom bojnom polju i seko od ozgo sa strane. Razumete, jel? Znači, a, kad on stane stane, ako se ja odavde zaletim ovako na njega, ovo ima mnogo veću snagu nego iz mesta, naravno pričam o tome kad on ima oko i sve ostalo. Znači, probajte ovako,

usmjerenje dole. Tako će ovaj zamak da bude dovoljno brz. Onda nemojte da e, razmišljate o horizontalnom vraćanju pre nego što lepo zasečete od ozgo po dijagonali ovako, ukos od do pojasa. Kad zasečete, onda se prirodno vrati samo u Znači, ako e, razmišljate o tome da sečete e, horizontalno, onda vaš zamah izgleda ovako, suviše visoko, nekako krivo i tako dalje. Međutim, ako ne razmišljate o sečenju e, horizontalnom, nego se ono samo desi, onda prvo završite ovdje i onda samo vratite kuk. Znači još jednom. Onda to bude dovoljno brzo. Right. ćete probati ovako, Znači, iz ove pozicije partner podigne gore e, bloke boke i vi onda on ostavi u toj poziciji i radite ovako. digital. Now, overscan for the next.